Selamat pagi. Hari ini sudah hari kedua di kebun. Dan sekarang saya nak tunjukkan apa perkembangan dari semalam lah. Jadi, semalam dah pasang tiang. Tiang ni itu letakkan pagar nanti. Pagar masuk ke kebun. Ini adalah tanda untuk buat pampas nanti tempat ni di kawasan dalam tali ni ke kokpit yang dihantar semalam besi-besi yang akan digunakan untuk buat pump house tu dan kerja semalam juga ada buat pem- kerja pembersihan dan nampaknya dah cantik lah hari ni mungkin ada kerja-kerja sikit lagi lah perlu buat ni atap untuk buat pump house nanti dan atap ni juga akan digunakan untuk buatkan dinding dia juga dan ni kemah untuk kami berehat lah